السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم جديد في قناة نبرة وتيوب لحالة سؤال التحدي التحدي فكرة أن بكون عندنا تفاحة لازم يكون إيدنا ورا عندنا مدة ثلاث دقائق آه، لناكل التفاحة فيلا نبدأ التحدي 1 2 3 يلا 2 طيب. ضخمة من الفائز الفائز هو محمد محمد بكم فاز في هذا التحدي وبعد ما انتهينا من هذا التحدي لا تستعمل لايك آه، وشير